我是 Bob。今天要分享的是 m a y h e l l i 与 B T R C 面膜开箱。来自 m a y h e l l i 与 B T R C 合作新的面膜，算是很热腾腾的新鲜货。七支，所以总共出了七款，是在韩国的 Olive Young 买的。七款分别都有不同的功能。这几个功能呢，就是。 先拆 Cookie，耶！正面是这样子，非常的可爱。那我开喽，面膜加上一张卡，卡还有附一个书签。啊，好可爱哦！嗯，这个卡的后面呢，就是它的这六只。 <laughs> 它是可以让你上色的意思吗？应该是，我觉得可爱到炸开。 <laughs> 真的超可爱，就是它里面那那六个面膜的六支，然后这样，然后还附了一个书签。我觉得这书签本来我觉得还好，可是当它这样扣上去之后，炸掉了，炸掉了，萌炸了，真的超可爱。它每一个里面都有附一个这样小卡片啊，小明信片。好想给它上色哦，我的天啊！然后就附四张面膜，大概是这样。 的 size，整个 size 蛮大张的哎。对，七米，它这个盒子后面呢，会不会秀出里面有哪六只的七米？有啊有啊有啊，只是因为它的图真的很小，打开用的时候会觉得它比你想象中的还要更可爱。一样就是面膜小卡啊，好可爱哦，它的面膜是一个头哎，然看后面就有六只造型，哎呦可爱。 你说 m 米是用在什么地方？维他命，维他命。哦有耶，好符合这个黄色哦。可以啊，可以啊，可以啊，保湿可以啊。蓝色水色很适合当保湿。哦，可爱。然后书签，塔我觉得书签真的非常的可爱，而且书签的质感是有点塑胶的，折不断的那种，不是纸做的。嗯，哎呦，塔塔，塔塔是什么？能量。 有耶，有能量的感觉，红色，红的很漂亮。哎，那个书签真的是不错哎，真的。妈，能量能量是不是？活力啦。哈哈。哦，它的紫色好漂亮哦。嗯。它每一张面膜的那个封面都是一样的吗？对啊，封面是一样的。阿 j 它是一颗桃哎，好像棉花糖哦。阿 Z 这只超好笑，就是他穿那个羽绒衣那只，因为阿 Z 很长嘛，所以他书签也特别长。有没有这种动物？我好想养哦！我的天哪！最后是 Shuki Shuki，哦，他的书签是一堆小伙伴。Shuki 是小霸王，它的面膜很不错，还有其他人。嗯，他的小霸王这样子太邪恶了。全部书签大集合，你要赌神在开牌。 颜色很缤纷嘛，所以摆起来非常的漂亮。Ready？如果把这个外面的面膜保留住，其实还是可以利用。嗯，就把它剪下来啊。它里面实体是长这样。 就是这样一片，然后就有六小张，你就要把它撕下来。你现在拿起来是湿湿的，是不是？对啊，对啊，就是面膜湿湿。好像贴纸哦，贴在你想贴的地方。它这个要敷多久？敷五到十分钟，因为它其实本来就是急救面膜，只需要敷五到十分钟。哪边肤况比较不好，你就补那边的状况。六张的样子都不一样，像贴很像纹身贴纸，是不是超可爱？超可爱哦，超可爱。我觉得很可爱，是啊，它连这个纸上面都有星星、星星啊、闪电啊什么的， <laughs> 我就觉得你这个不能撕。 啊！你有星星抓在上面，你就真的是可爱用的呢。它这里面精华液多到你可以当乳液擦全身。我现在看真的很恐怖，它里面真的很多。你要倒出来吗？可是我倒出来很难收拾。哎呦，啊，好多！我真的实际有用过的是 Koya 的这一款。 用了才知道，它真的比你想象中的可爱非常的多，颜色算是蛮显色的，所以会变得更可爱。用的时候你真的会觉得超舍不得用，但是就必须要讲缺点的部分的话，它毕竟是有图样的，不可能完完整整的包覆你脸的每一个角落，跟原本的整张面膜比起来的话，它一定会有差。一次打开你就必须用完六张，想要有几张留着下次用的话，也会很难保存，毕竟是 Mediheal 合作的嘛，里面的精华液啊，也是 Mediheal 的精华液，在用的时候其实它吸收算。 蛮快的，品质来讲，它是好用的东西没有错，只是这个设计实用性有限，所以娱乐性比较大。我没有妆前使用过，不过我猜如果妆前使用的话，它应该会好用很多。你只想要赶快稍微碰一下，五分钟就拿掉，那我觉得这就很适合。我只有一张脸，我请我的朋友们一起帮我把其他支都试完了，好好哦。那他们都怎么说？你好，你好，安妮，安妮，安妮，安妮，安妮，你好。 还蛮好用，质地有一点点滋润，算普通。我觉得跟一般保湿面膜很像，没有什么太大的感觉。 <laughs> 敷完的时候，我有发现到肌肤是比较弹润的。我敷了不到五分钟，我脸颊就红了。可是里面的精华液非常的多，它虽然有很多精华液，可是一下就干掉了。剩下的精华液用化妆棉，它那个我没有涂到地方，我不觉得，我觉得有一点点黏，觉得刺刺的，我就把它拿下来，肌肤变得很弹嫩。 很可爱，很可爱，太可爱了，很可爱，很可爱，是很可爱，没有用啊。可是什么？嗯， <laughs> 我觉得以可爱程度的话可以买，实用程度是大概九十吧。皮肤很敏感的人，我觉得不要用会比较好哟。看个人的肤质啊，你也可以买一盒先试试看，不是真的很推荐。阿米冷静一点，推荐买其他周边啦，值得买。可爱所以也 OK，台湾不太适合用，但是如果是收藏的话，可以就是阿米们一起买，真的还蛮不错的，可以试试看。 我朋友分享他们的心得啊，大部分都还是觉得实用性值有限，娱乐性值非常的高，因为真的非常的可爱。那晾干之后才发现呢，这个千万不要丢哎，很像比较薄的布织布。哦，嗯，真的可以拿去做很多回收再利用，护背啊，或者是你可以把它缝在衣服上啊，拿来当书签也可以，或是做有时候应援板子旁边也可以贴它。你也对，你可以把它拿来当贴纸贴。 好值得哦，好可爱哦！穿你的衣服就会瞬间自己的流行。基本上，我会为了它这些附加价值去买它。也许它没有尽到面膜应该有的方便度以及成效，撇开功能性的部分呢，因为它真的真的很可爱。所以你又突然原谅它这么没有功能。如果是你，你会给它几分？ 我明明会给他七十分，可是我一定会买。 <laughs> 分数低，但是我一定会买。私心阿米没有私心，它 <laughs> 的娱乐性质就够我去买它的理由了。以上就是 m a y e l l i 与 B T S C 面膜开箱分享，拜拜。你 u 你要纹身贴纸，好帅哦，好帅，好想用哦。你快回来。 真的把这种贴在脸上，可是我觉得怎么这很可爱。啊？你知道我朋友看到这个他就说：“这是什 <laughs> 么？”喝水的。然后呢？还有呢？还有呢？还有呢？还有呢？来呀来！你说你说来呀来呀！你干嘛你干嘛？